kan dara du tàkku sànnu ndara leen ak jàmm te rek leen fi fekk ganu ndar de danyo xaw a sikk gan yomb naa mu ñël ey ganu ndar gan yomb naa mu ñël ey ganu ndar de yomb nañu ñël ganu ndar yi gan yomb naa ngi dekk yow xale bi wa man fi oh. la kër gi <laughs> la lëkk yow kay yaaf dekk na xawma man yow kay amo man kay fi la dekk man ma ñeekon dekk fele fele kër pele ne après mo toku fofu ma ñew ma dekk fi ale fi nga dekk nga fi la dekk wa man dima lay hol rek ngay def ni di def curux cara kanaa yow janglu école e man déedéet lu ah dara lu nga bàyyi jang ma oh, gaan ya? jang jàng amul benn njëriñ ma bëgguma ko moo tax mar ba ko dëgg jàng amul njëriñ na nit day jàng ba son te doo am benn métier doo am dara kon a jàng nga xam nga dara bu na waxee a day wax ba a b day wax c d day wax d lu la di ngay ri bii di ngay xam lan day du taxawaalu xam nga la mo tax ma wax la lool dama lay gis ngay ànd ak ngay and ak ndumbe lan ngay and ak ñoon wa samay xarit lañ xarit mhm. yow minor nga minor nga tul yoy yoy ay haram lañ ñangu ak ndumbe baaxuñu guddi baaxuñu bu bul and ak ñoom de bu tax nga duma and ak ñoom yow xale nga di ñoom ay mag lañ te yow minor nga kan moy sa papa dina ko wax sa papa yow man xamna ne sa papa ku bax le may ko ne yow ya ngi bugg a jaaxal sa baay yow gisuma ko ne jaaxal nga sa yaay yow do liggéey comme man damay damay dem ci salon yi di defar ay coiffure yow de nga judd boy defar coiffure ñata at combien d'âge man 12 ans la 12 ans ana bi nga am 5 ans ngay commencé defar affaire alaykum salam eh, pardon waaw waaw deux secondes ولا ما يمدني وقت على الاكل انت تعرف ان ايوه ميرسي ميرسي <laughs> كي نقول هلا نقول با خالي في من كي دوم ما جاغال سا دوم لا من كي من ما جور كي موما باخ اه موما باخ يال ديخو غيس ني رك gaawal dama dama xawa yaq waaw waaw mu tey man dama lay laa yak ça ça va bien ça va bien merci damay gis ngay dug ci kër bi keroog mo fekkal ci kër bi yow lan tafa nga jabar tafa nga waaye la moo tax nga laaj ma laaj la rek rakam nga wal lan moo tax nga ma koy laaj déedéet dama lay laaj xam nga lu ma lay laaj premier jour dama la jawale ak suma benn jarbaat buñu wax ardu kan fi la nekkon ci kër bi ardu sama jarbaat la maak yaayam maa ko namp jox yaayam moo am si kër bi la nekkoon tafa moom moo ko bëggoon def yakataan di ko def ak yëf yëf yu bon di ko dugal foofu pour nax ko dañu ko tëf ñaa ngi ko mosuñu ko tëf moom mu bugg ko tëf yow nag dama lay gis ngay dugg si kër bi turam mu ngi foofu ñaa ko mu ngi foofu mais dama lay wax famille boobu dañoo garaaw ñoo raw malaa joo bu ñu la laalee rek da nga yàqu ay tiaga yu mag ñoy nekk wa d'accord ma ni di ñew d'accord bisu bisu bu sayoon lu ci sayoon wax ma lool fan masaf nga fuma sa fuma neex la jëm wa mais kinne man dama bëgg xam yow sa borom kër la wala yow man sa benn golo go yow ci biir kër gi la wala lan ba tor ka ha man may sa borom kër nga solo ba sañ sa bara fet di génn ma lay laaj fan nga jëm nga ne ma lu ci sa dama froissé damay dem pour ñu passé sa xam nga ne kër gi do fi génn <laughs> mu ne suma ma kër gi tay gi do fi génn do fi génn ko <laughs> deug nga ne man ma ko deug damay dem bu neex da ngay da ngay da ngay dem bu mu neex ni may demee ëpp la est ce que dem eh wala taxawal ah namoon nga ma eh looy lox yow sax may laa rek commencé ma ni courant da lay ma di grëlër di vibrer sa bopp dama nga toog ma ne nga toog Mustafa Vous avez des problèmes de santé Oui, Serine Medunsei, Borom vous donne la solution. Avec un cabinet médical de médecine traditionnelle, aussi dévoué et professionnel, votre santé est garantie pour un bien-être au quotidien. Vous pouvez nous contacter au 78 585 34 34 78 585 34 34 avec Serine Medunsei, Borom Taufir, c'est un adina Je vous fait. nga nduro sama jarbat, moo tax man ma bugg la sama xol lima la bugg sama xol moy yak sama jarbat, pelengen ngeen tax ma yobbu ko dar waaw fen kala fen kal bu mak mo ne kay ko ba eh ba wala bu gulu bu gaano eh. ki kilifa la bayi nga def waaw waaw waaw ma fen ma fen kal mo moy sen kilifa fen kal day fen day ki nyanko yow la motax xamoo bët wala wala arrêtel bayil loolu ki ki ah xamoo fi dara xamoo fi dara dama xamoo fi dara waay ñi ma la xam bu baax la ya xam ki xam na lu la doon wax waay est ce que janka ki xam na li la wax bu la bu la bu la bu la doxaan de bu la doxaan damal bu la doxaan damal damal waaw baax na dinaa ci baye xel mais merci bàyyi xel ki day waaw yow di nga xam lan la wax waaye sawaay ah ñank di nga xam lan la wax bu dee kii moom baax la woo fii moom tey bu dee kii yow ku la wax kii dama koy doxaan xanaa la yéen yéen a wala lekle yéen yéen yow yéen yow nga yow saa yéen saa yi leen tax ngeen bëgg jëkkër yow ba ban problème nga am. ah yéen a yoo. am na may laaj xaw may laaj ba ban problème nga am. teggi sa loxo sama kaw. ngeen jigéen trop ay tey. yow lan moo tax nga koo. lan moo tax ngay nekk koo. waaw jóge fii. yow dangaa nekk koo waay lu tax ngay dof ah ñang yow dof nga ko ne sa xel day am retour dof la. man boo eh, eh, ma fekkee maa ngi wax ak kii da ngay xam lan laa wax ak moom. sama yoon ne waaye saa yi waaye waaye waaye sa tool ma dégg naa eh, nah. ma ay dama la bëgg ma dégg naa. wala waaye waaye sa waay c'est yow sama moo la ngeen wala a yem. dama bëgg rek mooy bëgg naa ko. soo affaire soo fee dama dem wax dama dama wut an Soor Diagne. Soor Diagne dafa dem marché. wala bàyyi ma dem ma lu sa barke lu yaa ngi erreur xamuloo lu ma wax ak ndaw. lan nga wax dama laa bëgg. demal nga laaj ko lan laa ko wax. demal laaj ma ko li mu dégg li mu dégg. lan nga dégg waaye fësee. mu dox mul mër fa yow jogal fii yow jogal fii wesel di wóol ay jigéen nag yow xam yow yaay nekk xaj yow yow da ngaa koo yow lii moo tax mënuñu juboo ma laak yow da ngaa nekk mul amara mara jogal fii yow seen waaye jagal sama buntu kar léegi fii la allez y jogal sama buntu ñoo ñoo bala tabax bi nga lan jogal sama buntu kone maa ko moom man lañ ko jox amara mar amoo dala di di di wol di tof ay jigéen na ngay kii xam lu ay go mul mar mul mar mu wax umu daw jéem a capter sama maam nag yam la yow yow yow lam toor doy nga waar torop doy nga waar torop torop ah, torop yow daal kenn la wax dara dara dara ba nga def ko rek ah tamit sikk nga torop waaye déedéet ah vocal bu demee di nga dégg li may wax Moustapha Moustapha yow laa yoo xam maa ngi dégg dama bëgg nga wax ak Fatkine luy jot jot gannaaw te lu ëpp la ngeen mo nga sañse ba rafet mom Fatou Kiné may wax ak mom nako fan nga jëm mu ne ma du sa problème mm-hmm. bu lijeent fu ma jëm mu mm-hmm. ne ko kër gi do fi genn tay mm-hmm. mu ne ma far force damay genn yalla bu genn di ray lool la wax may wax mo xëccu man na fes génn dama bëgg na nga ñëw wax ak mama dem na mo ngi fi taxaw ne day dem euh. dafa sant lu mu sol dafa sant ba rafet lan la sol jiin wala abaaye wala mo wax la fi mu jëm ni fa xam nga nit dalay wax man dama lay wax dama lay expliquer en connaissance de cause la lay wax dang may wax ban système sañsé la sañsé mo xala fi mu jëm ba paré jok intervenir yéré tubab ah ca ki la jëm ca yank ba tok la jëm commissaire ba commissaire ba faram bi Moustapha dama yox ba xam li mën nga ma jox li tempi mo wala mëno bi ngoy joxe gro ko ko ko joxe ya, nah, ya wala man bo ñaké fayda ba sa jabar yab la nga ñew bëgg man ma intervenir man duma sa avocat man man man man duma man duma procureur général man nekuma jibi jallo nekuma préfet dakar bo amé koy lijeenti da ngay dem dox sax sa jabar ya joxe guro yow yow yow ki wala man ki fat kine wala ki fat kine moko tak ah goro wat ba jam ngeen fi fek danu ndari ni de dañu xawa sik gan yomb na mu ñeul eh ganu ndar gan yomb na mu ñeul eh ganu ndari ni de na yomb nañu ganu ndari gan yomb na mu ñeul eh. Vous avez des problèmes de santé Oui, Serine Medunsei, Borom Taufer vous donne la solution. Avec un cabinet médical de médecine traditionnelle, aussi dévoué et professionnel, votre santé est garantie pour un bien-être au quotidien. Vous pouvez nous contacter au 78 585 34 34 78 585 34 34 avec Serine Medunsei, Borom Taufer, c'est